قلب الأسرة إنه الموت تبقى عدو واحد ثلاث أرواح ريز لديها ابتكارات جيدة كم سأستمتع بتدمير في ايه رصد عدو في سي موت رصد عدو في الوسط زرعت السبايك اخر لاعب باق مات تريد العدو بحاجة للشعور بالرعب هذا دورك يا أومن لقد بدأنا City. باق إنهم مجرد بطاريات وأنا أحتاج إلى إعادة الشحن سبايك في اي تبقى عدو واحد إن هاجمونا سنرد الصاع صاعين لسبايك في الوسط لاعب باق سأعلمهم احترام الأكبر منهم رجعت لسبايك انظروا كيف سيهربون تبقى عدو واحد في ايه؟ أعيد التلقيم أعيد التلقيم قتلت بصبعك الخاصة بالأعدام الاجتهاد في العمل هو كل ما يفصل بيننا وبين تحقيق النصر لن يموت حلفائي وقت الاستسلام سقطت ال spike في منطقة المهاجمين ال spike هنا واحد سقطت السبايك في منطقة المهاجمين آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية زرعت السبايك شوي آه، إنها سوف يأتي الموت لا داعي للرغم قلق ستعتادون على سماعها Can, can please someone go s- A and C? Sky, come here and Race, go C. Yeah, race go see. Race go see. هذا عدو في ايه آخر لاعب باق زرعت السبايك مثالي لا سلاح يتفوق على أسلحتي سأتولى الأمر انفجري محبوسهم ستبدأ المطاردة هنا السبايك لقد ال spike تم وضع الرؤية انتهى المزاح سأقضي عليك التلقيم Stay there. رصد عدو في سي. توقع عدو واحد. On me. Come here. Come here. Now. no. انتظروا حتى أعميهم قبل الهجوم رجعت لسبايك عدد من الأعداء أوه يا عزيزي أمسكتك تبقى عدو واحد أعيد التلقيم It's A, guys. Sorry, Spike. لاعب باق آخر جولة في الشوط وصلنا إلى منتصف المواجهة لا داعي للتوفير الآن ما المطلوب؟ الهبوط ستبدأ المطاردة أسلب البصر لقد اقتفيت أثركم يا للأسف لا توجد شحنات اي اي نو زرعت السبايك مفاجأة رصد عدو في ثلاث أرواح قنبلة ستنفجر آخر لاعب باقي سأقضي عليك تبقى عدو واحد في موسكو لا عيب تبديل الجبهات لم ننتهي من القتال بعد على دعم أعيد التلقيم رصد عدو في الوسط آخر لاعب ضاع سقطت لسبايك في بي سوف تتناثر أشلاؤهم تحت تأثير معداتي وسيكون القضاء عليهم غاية في السهولة تمالكوا أنفسكم انتشار الدخان عليه ترصد عدو في أي سبايك في اي اعيد التلقيم الوداع يا فتاه سلب البصر ال spike بحوزته الرؤية تبقى عدو واحد اشربوا بعض الماء وأعيدوا تلقيم أسلحتكم واستعدوا للعودة إلى المعركة لا توجد شحنات الدخان القادم حان وقت الطير رصد عدو سقطت السبايك في اي أطلقت الصقر أحد عدو في أي آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية معداتي بعد هل لا نحتفل بذلك؟ أحتاج هذا لا توجد شحنات سأنشر الدخان مقاومة تبقى عدو واحد حسنا حان وقت احتساء شراب الطاقة هل بحوزة أي منكم بعض الجبائر؟ ربما كسر إصبعي أو عدد من أصابعي ينشر الدخان علي ظلال متحركة لقد أعلنت أن أحمق مت تبقى عدو واحد مثالي أشفق على ابقوا في نطاق منارة التحفيز وسنقوم بحصدهم عن آخرهم Let's go B. know. Oh, let's go see.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 Cause you're sub- sabotaging this team. Bro, you're B. And we are A. The spike is A. Bro, where are you? إيه؟ تبقى عدو واحد آخر ميت آخر لاعب باق تتجرد بطارية وأنا أحتاج إلى إعادة الشحن الفايت طيب. رصد عدو في بي انتهى المزاح سأقضي عليك المحافظ الاسكيني face. هنا هنا وجد عدو في سين تبقى عدو واحد ثلاث أرواح آخر لاعب باق Bro, Omen, you're so dumb. تنفسوا بعمق قلوبكم تخفق بشده إعادة التلقيم. أوبي عدو في B. حجب الرؤية قتلت الفتى المشتعل سقط حامل ال spike. سقطت ال spike في الوسط إعادة التلقيم آخر لاعب باق نقطة الفوز طلاء موجود شحنات موجودة مكابح <laughs> لا أثر لها سأنتزع النور من أعينهم ظلال متحركة دمنش الثاتر احتراق بالغ كيف سيخرجون ازرعوا لسبايك دمر سبايك يموت حلفائي وداعا آخر لاعب باق الجولة الحاسمة أنا آخر شيء سيشاهدونه قبل موتهم يا لحسن حظهم Okay, we have this. وقت التفجير لما نشعر إذا طيب. لما وضع الحدث صداع حجب الرؤية سأنشر الدخان قتل فينيكس القدرة الخارقة جاهزة أعيد التلقيم سيخافون المحفز اللاسلكي فعال como a 1.